tekstu. Jā. Nu, tik un tā tava balss ir iekšā. Nu, tas un, nav un par tas. Ko, tad, par, Muldes. par ko itas raksts? Par konkrēti. Izlasīt. Latviešu tautas likvidācija. Tā nē. Taisnē. Nu. Tātad nu. tas ir DDD avīze. Tas ir jau. Ai. Jā. Nu, te ir visādi runāšana, bet par bankām neviens nerunā. Jā. Es jums Latvijas ir un pa aizsargiem. Es, ka jūs jau ir, ir un pa aizsargiem. Jā. Es uzreiz teicu, ka ir un pa aizsargiem. Jā, tajā rakstā, jā? Vispār tas šeit ir runa par aizsargiem. Jā, tagad. Mm -hmm. Pareizi? Jā. Mm -hmm. Tad lūdzu nejauksim neko citu. Jā. Biedrības Latvijas aizsargi paziņo jums. Iepriekšējā laikraksta DDD numurā bija publicēts aizsargu iniciatīvas grupas paziņojums par aizsargu pilnsapulsi 29. augustā. Mm -hmm. Aizsargi nav iznīkuši un strādā. Persona, kas ielikusi rakstu un norādījusi tālruņa numuru, ir atskaitīta no Latvijas aizsargiem par statūtu un reglamentu pārkāpumiem – Runāt aizsargu vārdā mēs, biedrībā Latvijas aizsargi, viņu neesam pilnvarojuši. Biedrības Latvijas valde. Aizsargi darbojas un atkal uzrodās piektā kolona, kur turpina žņaukt aizsargus. Mm -hmm. nu, jā, tā ir. Šeit... Pagājušajā bija nacionāli, nacionāli, latviešu nacionāli lasa šo a, laikrakstu. Un šeit bija e, e, republikānisks sludinājums, ka notiks aizsargu republikāniska sanāksme. Mm. Neatkarīgi no biedrības, no geogrāfiskā stāvokļa, nepadotības, aizsargs, kas ir aizsargs, republikānisks e, sajiet. Ar šeit jau uzreiz izvītos, un galvenais, ko nozīmē, ka tā ir negodīga rīcība. Lūdzu, kuri paraksts? Mm. Nav. Nē. Un nu, te ir daudz citu juridiski jāzina, kā var publicēt avīzē šitādu kļauzu e, bez paraksta. Bez vārda, jā, kas to ir publicējis. Ne telefona, ne adreses, ne vārds, ne uzvārds. Kas viņi tā ir par aizsargiem? Jautājums. Redziet, redziet. birusi gereša liepājā. Šitas te. Ņemiet visu, jebkuru. Ir noteikti, kas Eriks Jēkabsons, bijušais iekšlietu ministrs. Ego Javois, viņa bilde. Alfreds Sābel, kibernētiķis, TTT, tāds tāds autors. Visur ir, kā normāli cilvēki, pāraks. Redziet, Valters Rudzīts, Nacionālā pretoskustības dalībnieks. A šeit, a šeit kaut kāds, es tāpat var ierakstīt šitā te. Es zaļais cilvēciņš. Nu, jā. Lūk, pa ko ir runa. Šitie tie grāvēji, kas grāv. To, ko tikko Zikris teica. Un kas mums te notiekās? Tā, un šitie notiekās, lūdzu, uh, viestura. Jā. Re, kur arī, šeit pat arī jāsaka. Nu, jā. šitas te, jā? jā? Jāsaka, kas tur rakstīts? Arī lejā. To negribēja Andris Brasovs publicēt. Jā. Un aizsargi tas otrais kongress, kad notika, jā. bija jautājums uzdots. Tāds jautājums ielikt šito iekšā. Jā. Jo ir otrais kongress, un tas otrais kongress pieņema lēmumu, saproties, vai ne? Jo aizsargu priekšnieks katru gadu aizsargu priekšniekam jāatskaitās. Nu, ja. A viņš šeit ieliek, ko? Katru gadu. Kas tas Andris Brasovs bija? Kas tur tālāk, tur ir Vigo Leitholds, kas tur kā tur bija, vai ko tur nēma. Un lūdzu, kas notiek tagad? Un šitie aizsargi, kas vispār sakot, aizsargi, kuri ir. Tie nav aizsargi tādā gadījumā katru gadu no nu, izvēle priekšnieku. Un kādi ir priekšnieki? Nav, Re, kur nav, rezultāts? Te ir saruna, ka nav jāžu, bet e, e, e, tāpēc ir jebkāda organizācija, jebkur katrs gada beigās, pat kolhozā, gada beigās atskaitās. Jā. Atskait jābūt, un tāpēc tā ir pieteikta gada sapulce, Te tagad saka uzreiz, kaut kādu uzrodās, kas komandē tagad viss aizsargs. Te bija tikai pieteikts, ka notiks aizsargu sanāksme. Gada sanāksme. Visdabiskākais process. Nu jā. A šeit nē. Statūtos uzreiz... paredzēts. Kādu? Statūtos paredzēts. Nu, pat to statūtos paredzēts. Statūtos jā, viss jā, likums ir, statu, nu, pat likumi ir pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais un astotais un 192. pārkāpi. Tev ir cietumsots, man tas konfiskācija un vilka pase. Viss. Šodien mums nav. Mums ir septītais vai kāds tur likums. 195. kā es pieskāros. Tur var zakt, var likt cieta, var nevar kompes, kon, konfisēt, nekonfisēt. Uz gadu noņem eh, no valdības, ministru no valdības trīs mēnešus viņam samaksā. Tur rakstīs tieši, es izlasīšu šito, kā man aragitu sanāca, saproties vai ne. Un pēc gada atkal viņš var iet zakt. Kādi mūsu likumi ir pieņemti? Mūs pat ne afrikāņu likumi, ne, ne, ne, nav zināms, vēl viņu zinu kādu, kur izgudos. Ne komunistu likumi, ne Amerikas, ne Eiropas likumi, ne Latvijas likumi nav. No kurienes viņš ir? To saka no zirga, zini ko? <laughs> Astakru izrāvuši. Nē, likumus ir skaisti, tik viņš nepildnījums. Ir arī, bet ir arī. Skaisti, bet nu nepildi viņus. Nu arī nepilda, jā. Nu jā. Tā, tālāk šitā, ko gribu teikt. Jau, šitā. Es teiktu, zinu, nu nesēdies mēs. Nav tas laiks, nav tā vieta. Jā, lūdzu. Te man ir pilns ar e, papīriem. To mēs e, kantori Rīgā būsim. Atnāksiet kādreiz, jā, uz, uz, pie mums uz uh, Zinātņu akadēmiju. 111. <laughs> stāv, jā. Piekdienās. <laughs> Nē, nē, nē, sazvanīsimies pa priekšu. Labi. Jā? Ja? Ok, caur, caur kalmēnu, jā? Ja? Jā. jā. Paldies, viestur, kad jā. braucāt. Jā, jā, jā. Okay, es, arī 636 reģistrācijas lapa ir. Un tam jā, arī pie tā jāpieturas, ja viņa statutus šitos nevar izpildīt, kas jā. ir noreģistrēts pie Levita. Piedod lūdzu, viss. Jā, bet ne jūs tagad nešokri. Nu, nešokri, man jau var, tu domā, ka, ka es sēdēšu kaut kur.